Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом Темную силу завяжем узлом Нехорошие люди разразим и гром Получат по огненным мечом